በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አቤቱ የምሕረት የቅርታ ባለቤት እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነት በቃልነት እስካሁን ያለውን ጊዜ ባርከ ቀድሰ ከክፉ ነገር ሁሉ ጠብቀ በሰላም በሕይወት ከዚህ ሰዓት ስላደረስከን ከክፉ ነገር ሁሉ ስለጠበቅከን ስለሰወርከን እናመሰግንሃለን። አሁንም የቸርነትህን የአምላክነትን ስራ እንድሰራልን ይህን ክፉ ቀን በቸርነት እንድታሳልፍልን የምንፈራውን ነገር ሁሉ በቸርነቱ እንድታረቅልን ከክፉ ነገር ሁሉ እንድሰውረን እንድጠብቀን ፈቃድ ይሁንልን። ከሞት ወደ ሕይወት ተሻገረ። ቸሩ መድኃኔ ዓለም ተነግሮ በማያልቅ ቸርነቱ የትንሣኤውን መታሰቢያ ቀን ያሳያችሁ ከትላንት ወደ ዛሬ ያሻገራችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች እንደ ሰዓታችሁ አቆጣጠር እንደምን አደራችሁ፣ እንደምን አረፈዳችሁ፣ እንደምን አመሻችሁ። አሁንም የእግዚአብሔር ጸጋና ጥበቃ አይለያችሁ፣ ከክፉ ነገር ሁሉ ይጠብቃችሁ፣ ከአይነ ሞት ይሰውራችሁ። ዛሬ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የምንነጋገረው ከላይ እንደተናገርኩኝ ከሞት ወደ ህይወት ተሻገረ በሚለው አረፍተ ነገር ዙሪያ ይሆናል። የትምህርታችን ርዕስ ይሄ ይሆናል። ይህ ርዕስ የተመረጠው ያለ ምክንያት አይደለም። ምክንያት አለው። በዚህ ዙሪያ የምንነጋገርበት ሁለት ምክንያቶችን እንመለከታለን። ብዙ ሰው ባያውቀውም የትንሣኤ በዓል ማግስት ወይም የፋሲካ በዓል ማግስት በቤተ ክርስቲያን ማዕዶት የማዕዶት ቀን ተብሎ ይጠራል። የዛሬ ቀን ማለት ነው። ማዕዶት ማለት መሻገሪያ ማለት ነው። ማዕዶት ግዕዝ ነው እና ሲተረጎም መሻገሪያ ማለት ነው፣ ወይንም መሸጋገሪያ ማለት ይሆናል። እና ቀኑ መሻገሪያ ወይንም ማዕዶት የተባለው የዓለም ሁሉ ቤዛ ቸሩ መድኃኔ ዓለም በዕለተ አርብ ባደረገው ቸርነት ለ 5500 ዘመን በዳግም ሞት በእስር ቤት የነበሩትን ነፍሳት ከሞት ወደ ሕይወት ከግዞት ወደ ነፃነት ከጨለማ ወደ ብርሃን ያሻገረበት ዕለት በመሆኑ ዕለቱ ማዕዶት ተብሎ ተጠራ። ነፍሳት ከሞት ወደ ሕይወት፣ ከግዞት ወደ ነፃነት፣ ከጨለማ ወደ ብርሃን የተሻገሩት አርብ ሆኖ ሳለ ለምን ሰኞ ማዕዶት ተባለ ብለን ብንጠይቅ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን አርብና ቅዳሜ የመከራ፣ የሞት፣ የሐዘን፣ የፍርሃት ቀናት ነበሩ። ከመጽሐፍ ቅዱሱ የምንረዳው እነኚህ ቀናት እነኚህ በይበልጥ ሁለቱ ቀናት እንዴት እንዳለፉ ይነግረናል መጽሐፍ ቅዱሱ የመከራ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማይና ምድርን የሰራ ጌታ ተነግሮ የማያልቅ የመከራ ዶፍ የወረደበት ቀን ነው እና ያን ሁሉ መከራ ሲቀበል ዋለ። ይሄም አልበቃም፣ መጨረሻ በዕፀ መስቀል ተሰቅሎ ሞተ። እንግዲህ ሁላችሁ የምታውቁት ነው። የመከራ የሞት የተባለበት ምክንያቱ ይሄ ነው። በዚህ ምክንያት ደቀ መዛሙርቱም እናቱም ሌሎቹም የቀና ልቡና ያላቸው ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ በደረሰው መከራ የተነሳ አዝነዋል። የሐዘን ቀን ነው የተባለውም ለዚህ ነው። ሌላም ደግሞ ከእርሱ ጋር ነበራችሁ ብለው በእነሱም ላይም እርምጃ ለመውሰድ የሚፈልጉ ሰዎች ስለሚኖሩ በዚህ ምክንያት ደቀ መዛሙርቱን ፈርተው ቤት ዘግተው ይቀመጡ እንደነበረ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። በእነዚህ ምክንያት ሁለቱ ቀናት የመከራ፣ የሞት፣ የሐዘን፣ የፍርሃት ቀናት ሆነው አልፈዋል። ይህን መጽሐፍ ቅዱሱ ይነግረናል፣ ሁላችሁ እንደምትረዱ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያለው ቀን እሁድ ነው። እሁድ የማይሞተው ጌታ አርብ ሞቶ ሞቶ አርብ ነው እና አርብ ሞቶ በሞቱ ሞተ ነፍስን ደምስሶ የተነሳበት ልዩ ቀን ናት፣ እሁድ ማለት ነው። እስከ ዛሬም በዓመት አንድ ቀን ትንሣኤ ብለን እናከብራለን። በየሳምንቱም ደግሞ እሁድ እሁድ የምንሰበሰበው ትልቁ ዋናው መሰረት ይሄ ነው። ክርስቶስ ስለተነሳበት ነው እሁድ የተመረጠው እና በእሁድ ቤተክርስቲያን መተን የምንጸልየው ብዙ ነገሮች አምልኮ የምንፈጽመው በዚህ ምክንያት ነው። ነፍሳት ከሞት ወደ ህይወት ከጨለማ ወደ ብርሃን የተሻገሩበትን ለማሰብ ምቹ ቀን ሆኖ የተገኘው ሰኞ ነው። እንግዲህ ያለፉትን ቀናት ተነጋግረናል። አርብና ቅዳሜ በሐዘን፣ በመከራ፣ በሞት፣ በፍርሃት ያለፉ ቀናት ናቸው። ልዩ ቀን ሆኖ የተገኘው ምቹ ቀን ሆኖ እሑድ ደግሞ ያው ትንሣኤ ነው። እንግዲህ አሁን ነፍሳት ነፃ የወጡበትን ቀን ለማሰብና ያን ለማዘከር ምቹ ቀን ሆኖ የተገኘው ሰኞ ነው ማለት ነው። ሰኞ ማዕዶት ወይም መሻገሪያ ዕለት ተብሎ እንዲታሰብ መደረጉ ለምንድን ነው? ሰኞን ጌታ ነፍሳትን ከሲኦል ወይም ከባርነት ወይም ከእስር ቤት ወደ ነፃነት አጠቃለው ወደ ገነት የመለሳቸው አርቦ ነው እያለ ሰኞን ከዚህ ጋር ምን አገናኘው ለሚለው እግዚአብሔር የሰራው ታላቁ ስራ ሳይዘከር ሳይታሰብ እንዳይቀር ለምን ሰኞ ማዕዶት ወይም መሻገሪያ ዕለት ተብሎ እንዲታሰብ መደረጉ ቸሩ መድኃኔ ዓለም በዕለተ ዓርብ መከራ በመቀበልና በመሞት የሰራውን የስራ ውጤት ለመግለጽ ነው። በዕለተ ዓርብ ይሄ ሁሉ ተደርጓል። እነዚህ እንግዲህ ከስቅለተ ክርስቶስ በፊት ያረፉ ሰዎች የሞቱ ሰዎች ነፍሳቸው በሲኦል ነው ያለችው እና እነሱን ነፃ ለማውጣት ይህን ስራ የሰራበት ነው። ቅዱስ ጴጥሮስ ጠቅሶታል እና በሶስተኛ ማነው በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ ሶስት ላይ የክርስቶስን ስቅላት የክርስቶስን ሞት በገለጸበት ጊዜ በስጋ ሞተ፣ በመንፈስ ሕያው ነው። በእርሱም በግዞት ወዳሉ ታስሮ ወደነበሩ ሰው ነፍሳት ሄዶ ነፃነትን ሰበከላቸው ይላል እና ያለት ነው ነፃ ያወጣቸው እና ይሄ ቀን መታሰብ አለበት። ለዚህ ቀን ቦታ ተፈልጎለት ነው ወደ ሰኞ የመጣው እንጂ ትክክለኛ ቀኑ አርብ ነው። እና ይህን ስራ የሰራበትን የስራ ውጤት ለመግለጽ ሰኞ ዕለት ይታሰባል ማለት ነው። እንግዲህ እስካሁን ድረስ ማዕዶት ምንድን ነው ለሚለው ነው እየተነጋገር ነው ያለ ነው። የተሻገሩት እነማን ናቸው ለሚለው መልሱን እዛው ተነጋግረናል። ነፍሳት ከሲኦል ወደ ገነት ተሻገሩ፣ አሻጋሪው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ነው። እስካሁን እንግዲህ የተነጋገር ነው የፋሲካ ወይም የትንሣኤ ማግስት ሰኞ በቤተ ክርስቲያን ማዕዶት እንደሚባል ማዕዶት ማለት ምን ማለት እንደሆነ እና ለምን ማዕዶት እንደተባለ ነው እስካሁን ነው። ሁላችሁም ትረዱኛላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በየአመቱ በትንሣኤ ማግስት ወይም በፋሲካ ማግስት ማዕዶት የሰኞ ማዕዶት እንላለን ማለት ነው። እንግዳ ይሄንን የማዕዶትን ዕለት በቤተ ክርስቲያን በዚህ መልኩ ይከበራል። ህዝቡ ብዙም የሚያውቀው አልመሰለኝም፣ የሚያውቀው አይመስለኝም። በእኛም ብቻም ሳይሆን በሌሎችም ይከበራል። እንደ በዛሬ ሁለት ዓመት አካባቢ በዛሬው ቀን ሄጄ ሰው ወስዶኝ አይቼ ራሻ ቤተክርስቲያን ትልቅ በዓል አድርገው ነው የሚያከብሩት። እንደውም ህፃናት ስጋው የሚቀበሉበት እንግዲህ ሌሊት ስለሆነ ትንሣኤ በዓል የሚከበረው ሌሊት ስለሆነ ሌሊት ብዙ ለህፃናት ስለማይመች ሰኞ ለነሱ ያደርጋሉ። እግረ መንገዳቸውንም ማለት በዓሉንም ያከብራሉ። እግረ መንገዳቸውም ደግሞ ለህፃናት ይቀደሳል ተብሎ ብዙ ህፃናት ተሰብስበው ስጋው ደግሞ የሚቀበሉበት ነው። ይህንን በአካል ተገኝቼ እዚሁ ቅርቤ ስላለ የራሻ ቤተክርስቲያን ያየሁት ነው። በእነሱም ቤት ይከበራል ለማለት ፈልጌ ነው። እና በዚህ መልኩ የማዕዶት ይከበራል ማለት ነው። የትምህርታችን ርዕስ እንዳንረሳው፣ የትምህርታችን ርዕስ ከሞት ወደ ህይወት ተሻገረ የሚል ነው። ተሻገረ ለብዙ ሰው የሚነገር ሳይሆን ተሻገረ ተሻገረ ብዙ ሰው ከሆነ ብዙ ሰዎች ከሆኑ ተሻገሩ ነው የሚባለው። ተሻገረ ለብዙ ሰው የሚነገር ሳይሆን ለአንድ ሰው የሚነገር አንቀጽ ነው ነው እና የተሻገረው ሰው ማን ነው ነው ጥያቄያችን። የተሻገረው ሰው ማን ነው? እንዴት ሊሻገር ቻለ? ይህም ጥያቄያችን ነው። ተሻጋሪው ማን ነው? እንዴት ሊሻገር ቻለ? ከምንድን ነው የተሻገረው? ከሞት ወደ ህይወት። እሺ፣ እንዲህ ከሆነ እንዴት ተሻገረ? ማን አሻገረው ነው። ከሞት ወደ ህይወት ያሻገረውስ ማን ነው? እኛ ጥያቄ ነው። ይህ ሰው ከሞት ወደ ህይወት መሻገሩን ያረጋገጠውስ ማን ነው? የሰውዬ ከሞት ወደ ህይወት ተሸጋግሯል ብሎ ተናግሯል እና ይህን የታረጋገጠው ማን ነው? እንግዲህ እነዚህን ጥያቄዎችን መነሻ በማድረግ ወደ መጽሐፍ ቅዱሱ ገብተን ተሻጋሪ ማን እንደሆነ፣ አሻጋሪ ማን እንደሆነ፣ ምን በማድረጉ ተሻገረ፣ ያ ሰውዬው ማን ነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጥያቄዎችን ጠይቀናል ብትሉ እንደሆነ ተሻገረ የሚለው ለአንድ ሰው አንቀጽ ስለተነገረ አንድ ሰው ነው ተሻገረ የተባለው እና ያ ሰው ማን ነው ነው የመጀመሪያ ጥያቄያችን። ሁለተኛው እንዴት ተሻገረ ነው። ሶስተኛ ማን አሻገረው ነው። በመቀጠልም ደግሞ ወደ ህይወት ይህ ሰው ከሞት ወደ ህይወት መሸጋገሩን ያረጋገጠው ማን ነው? እንዲህ ብለን ከተናገር ተሻገረ ብለን ከተ ጉዳዩ የተረጋገጠ ነው፣ የተሰራ ነገር ነው ማለት ነው። የተረጋገጠ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን አንስተን ወደ መጽሐፍ ቅዱሱ ክፍል እንገባለን ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱሱ ምን ይላል? ስለ እነዚህ ጥያቄዎች ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስ መልስ ይሰጣል እና ምን ይላል መጽሐፍ ቅዱሱ? መጽሐፍ ቅዱሱ የሚለን እውነት እውነት እላቸዋለሁ፣ እውነት እውነት እላቸዋለሁ፣ ቃሌን የሚሰማ የላከኝን የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው፣ ከሞት ወደ ሕይወት ተሻገረ። ርዕሳችን ይሄ ነው። ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው የወሰድነው። ከሞት ወደ ህይወት ተሻገረ እንጂ ወደ ፍርድ አይመጣም። ሰውየው ማን መሆኑን እዛው ነግሮናል። ወልደ ማርያም፣ ገብረ ማርያም፣ አቶ ከበደ፣ አቶ አበበ ብላ አጠብቀው፣ ነጭ ነው ጥቁር ነው ብለም አጠብቀው ነግሮናል። እዛ ውስጥ ምንድን ነው ያለው? እውነት እውነት እላቸዋለሁ። እሺ ቃሌን የሚሰማ በቃች ነው። ወንድም ሊሆን ይችላል፣ ወንድም ሊሆን ይችላል ሴትም ልትሆንም ትችላለች። ሌላም ሌላ ሊሆን ይችላል። ዋና ፍሬው ነገሩ ምን ላይ ነው ያለው? ቃሌን የሚሰማ የላከኝንም የሚያምን ሁለት ነጥብ ነው እዚህ ላይ የተቀመጠው። ቃሉን መስማት አባቴ ልኮኛል ይላልና የላከውን አባቱን ማመን። ስለዚህ ይሄ ሰው ይሄን ካደረገ ቃሉን ከሰማ የላከውን አባቱን ካመነ የዘላለም ህይወት አለው። ሁላችሁም እንደምታውቁት ጊዜያዊ ህይወት አለ፣ ዘላለማዊ ሕይወት አለ። ወደ ዘላለማዊ ሕይወት ለመሸጋገርና ዘላለማዊ ህይወትን ለማግኘት ደግሞ የሚቀድመው ቃሉን መስማት፣ እመኑ የተባለውን ነገር ማመን ነው የሚቀድመው። ስለዚህ ይህ ሰው አለ ከሞት ወደ ሕይወት ተሻገረ። ይህንን ነው ርዕስ አድርገን የወሰድነው። ስለዚህ በዓሉ የሚከበርበት ማዕዶ ተብሎ የሚከበረው ለዚህ ነው ያልነው። የእነሱም ብቻ አይደለም። እነዛ ከስቅለተ ክርስቶስ በፊት የሞቱን ሰዎች ነው የሚመለከተው። ማዕዶት የሚለው እነሱን ነው የሚመለከተው። ተሻገረ ግን ከዛን ጊዜ ማለት ከክርስቶስ ማስተማር ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ እያንዳንዱ ሰው እየተሻገረ ነው ማለት ነው። አሁንም እየተሻገረ ነው፣ ነገም ይሻገራል፣ እስከ ዕለተ ምጽአት ይሻገራል። አሸጋጋሪው ከሰውየው የሚጠበቀው ነገር መኖሩን አንርሳ። ቃሉን መስማት ከሰውየው ይጠበቃል። በቃሉ መሰረት ደግሞ የቃሉ ባለቤት ሰውየውን ከሞት ወደ ህይወት ያሻግረዋል። ይሄን እንዳንረሳው። ይሄ የሚቀጥል ነገር ነው፣ ያቆመ ነገር ተሻገረ ብሎ ለአንድ ሰውም አይደለም። ቋንቋው ግን የተቀመጠው ለአንድ ሰው ተሻገረ ብሏል። ስለዚህ ቃሉን ከሰማን ሁላችንም እንሻገራለን። እያንዳንዳችን የእያንዳንዳችን ህይወት ነው የሚመለከተው እና ይሄ የግል ህይወትን የሚመለከት ነው። እምነት ድሮውንም የግል ነው። እገሌ ስላመነልኝ የኔ እምነት ይሆናል ማለት አልችልም። እያንዳንዳችን የግላችን ነው እምነታችን የሚሆነው እና እምነቱ አንድ ያደርጋናል እንጂ እሱ ያመነልኝ ለእኔ እምነት ሊሆነኝ አይችልም። እኔ ያመንኩለት ለእሱ እምነት ሊሆን አይችልም። ስለዚህ እምነት በግል ነው። እኔ የሰማሁትን ቃል ሰምቶ ሲያምን ከኔ ጋር አንድ ይሆናል። እሱ የሰማውን እውነተኛ እምነት ሰምቼ ካመንኩኝ እኔም ከእሱ ጋር አንድ ሆናለሁ። ስለዚህ በዚህ መሰረት ይሆናል እንጂ ዝም ብሎ በሃይማኖት ጃንጥላ ስር ስንኖርን ለምሳሌ አሁን እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ ብዬ በዚህ ጥላ ስር ብቻ ስላለውን ዳንኩ ማለት አይደለም። ይሄ ሊሆን አይችልም። ይሄ ጃንጥላ ነው፣ ይሄ ስም ነው። ግን ምንድነው የሚታመነው? ምንድነው በግሌ ማወቅ አለብኝ? ምንድነው በግሌ ማመን አለብኝ? ያን ማወቅ ይገባናል። በየትኛውም እንደዛ ነው መሆን ያለበት እንጂ እኔ በኦርቶዶክስ አምናለሁ። እያንዳንዳችን ስንጠየቅ እኮ እንዲህ ነው ምን እኔ በኦርቶዶክስ ነኝ፣ እኔ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ነኝ፣ እኔ የተዋህዶ ልጅ ነኝ እያሉ የሚፎክሩ ብዙዎች አሉ። ይሄ ነው በአግባቡ ከሆነ ነው። በአግባቡ ካልሆነ አልዳንክም። አለመዳንክን መዳንክንና አለመዳንክን ዛሬውን አረጋግጥ። ዝም ብሎ መፈክር አታድርገው። በቃሉ ሳትኖር ቃሉን ሳታቀው ቃሉን ሳታምነው እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ፣ እኔ ተዋህዶ ነኝ ማለቱ የት ማደርስ ስለዚህ ልታሰብበት ይገባል። እውነት እውነት እላቸዋለሁ ቃሌን የሚሰማ የላከኝንም የሚያምን የዘላለም ህይወት አለው፣ ከሞት ወደ ህይወት ተሻገር ክብር ምስጋና ለሱ እንጂ ወደ ፍርድ አይመጣም። ነፃ መሆን ማለት ይሄ ማለት ከሞት ወደ ህይወት ተሻግረናል ብንሞት በማንኛውም አይነት ሞት ብንሞት ወደ ህይወት ነው የምንሻገር። የተሻገርነው ያመንለት ነው። ይህንድን ነው የሞትንለት አይደለም፣ ያመንለት ነው። ይህን ቃል የሰማንለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ከሞት ወደ ህይወት የሚሻገሩት የእግዚአብሔርን ቃል የሚሰሙ ሰዎች ናቸው። በአንድ አንቀጽም ቢነገር ሁሉንም ያቅፋል። ተሻጋሪውን በሙሉ ሰሚውን ሁሉ ያቅፋል ቃሉ። በዛ መሰረት ነው ልናየው የሚገባል። ይሄ እንግዲህ መስማት ነው። እግዚአብሔርን ቃል መስማት ነው ከሞት ወደ ህይወት የሚያሻግረው ማለት ነው። የቃሉ ባለቤት መቼም ለዚህ ጥያቄ እንደማታነሱ ተስፋ አደርጋለሁ። የቃሉ ባለቤት ፈጣሪያችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ሞትን ድል አድርጎ ተነሳልን፣ የትንሣኤን ብርሃን አሳየን ብለን የምንማጸነው አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። የቃሉ ባለቤት ማለት ነው። አሻጋሪ ማን ነው የሚለውም እዛው ተመልሷል። እንዴት ተሻገረ የሚለውም ተመልሷል። ይሄ ሰውዬ ማን ነው የሚለውም ተመልሷል። ሰውየው ማን ነው? ቃሉን የሰማ ነው። አሻጋሪ ማን ነው? ቃሉ ነው እና ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት እንሻገራለን። በዚህ መሰረት የእግዚአብሔርን መንግስት ወደ መውረስ እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ይሄ መስማት ነው። የሚቀጥለው ደግሞ የሚጠበቅብን ምንድን ነው? አሁንም ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ ማለት ነው። ምክንያቱም ቃሉን መስማቱ ብቻ በቂ ስለማይሆን ማለት ነው። ቃሌን ሰምቶ የሚያደርገው ሁሉ ይላል። ቃሌን ሰምቶ ቅድም መስማት ነው ያየ ነው። ቃሌን ሰምቶ የሚያደርገው ሁሉ ቤቱን በአለት ላይ የሰራ ልባም ሰውን ይመስላል። ዝናም ዘነበ፣ ጎርፍም ጎረፈ፣ ነፋስም ነፈሰ፣ ያንን ቤት ገፉት፣ በአለት ላይም ስለተመሰረተ አልወደቀም። ባርጎት እንግዲህ ባለቤቱ የተናገረው ቃሉን መስማቱ ብቻ ጽድቅ እንደማይሆን ነው አሁን እዚህ ላይ የምናየው። የቅድሙ ምናልባት ምዕራፍና ቁጥሩን አልጠቀስኩላችሁ ከሆነ ቅድም ከሞት ወደ የተሻገረ የተባለው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አምስት ቁጥር 24 ላይ ነው። ይሄኛው ደግሞ ያለው ልባል ይሄ ደግሞ አሁን ምንድን ነው ከመስማት በኋላ ያለውን ነው የሚያሳየው። ከመስማት በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ምንድነው መደረግ ያለበት የሚለውን ያሳያል። መስማት ብቻውን ሊያጸድቅ ስለማይችል ቃሌን ሰምቶ የሚያደርገው እንዲህ አድርጉ፣ እንዲህ ስሩ፣ በዚህ ውጡ፣ በዚህ ግቡ፣ እንዲህ ጸልዩ፣ እንዲህ አድርጉ ብሎ ነግሮናል። ይሄ እንግዲህ መስማት እዚህ ላይ ነው የሚረጋገጠው እንጂ መስማትማ ጆሮ መብረቅ ይሰማ የለ እንዴ? እስከ ዛሬ ዝንኬ ስንሰማበት ኖረናል እኮ እና ስለዚህ መስማትን ወደ ትርጉም አድርጎ ተባለ ማድረግ ይሄን ምንድን ነው ያለ ቃሉ በግልጽ የተቀመጠው ቃሌን የሚሰማ ማን ቃሌን ሰምቶ የሚያደርገው ባልኩት። ይሄ እንግዲህ ሰውየው ቃልን ሰምቶ የሚያደርገው ሁሉ ነው ያለ እገሌ ለገሌ የለው ሁሉ ቤቱን በአለት ላይ የሰራ ልባም ሰውን ይመስላል። የድሮ ቤት አሰራር ሊሆን ይችላል። አለት ከቦታ የማይንቀሳቀስ መሰረቱ የጸና ቤት ማለት ነው። ዛሬም እንግዲህ እንደምታውቁት ብዙ ጊዜ በአለት መሰረቱን እንዳይናጋ መሰረቱ በቀላሉ እንዳይናጋ አድርገው ነው የሚሰሩት። ብዙም የዛ እንትን የለኝም እና እንዲህ ነው ሌላቸው አልችልም። ያም ሆነ ግን በአለት ላይ መስራት ማለት መሰረቱን እንዳይናወስ አድርጎ መስራት ነው። ምክንያቱም ቤቱ ብዙ አደጋ ወደፊት ስለሚመጣበት ያንን አደጋ መቋቋም እንዲችልና ከዛ አደጋ መትረፍ እንዲችል ብልህ ሰው ቤቱን የሚሰራው በስነስርዓቱ መሰረቱን አርቆ መሰረቱን እንዳይንቀሳቀስ እንዳይናወጽ አድርጎ መስራት መቻል አለበት እና በዛ ቋንቋ ነው የተናገረ። ሰውየው ደግሞ ልባም ነው ብሏል ጌታ። ሰውየው ልባም ነው። ይህ እንዲያርጎ የሚሰራ ሰውዬ ምንድነው ልባምነቱ? ዝናብ እንደሚዘን ጎርፍ እንደሚጎርፍ ነፋስ እንደሚነፍስ ስለሚያውቅ እነኚህ ደግሞ የቤት ጠንቅ ለቤት ጠንቅ ጠንቆች ስለሆኑ ቤት የሚያፈርሱ ስለሆነ እኔ የምሰራው ቤት ዝናብን የሚቋቋም ነፋስን የሚቋቋም ጎርፍን የሚቋቋም መሆን አለበት ተብሎ አስቦ ነው። ይሄ ነው ልባም ያስባለው። ስለዚህ በዚህ መልኩ የተሰራ ቤት እንግዲህ ይህን ሰውዬ ይመስላል ብሏል እና ዝናብ ዘነበ አለ። እንግዲህ ዝናብ ዘነበ ያለ ነው ይሄ ግድ መዝነብ አለበትና ዝናብ ዘነበ፣ ጎርፍም ጎረፈ፣ ነፋስም ነፈሰ፣ ያን ቤት ገፉት በአለት ላይ በአለት ላይም ስለተመሰረተ አልወደቀም አለ። ተባብሮ ማለት ነው። ነፋስ፣ ዝናብ፣ ጎርፍ እነኚህ ተባብረው ገፉት አለ። እያንዳንዳቸው ዝናብ ከላይ ይወርዳል፣ ጎርፍ ከስር ይሸረሸራል ነፋስ ደግሞ ከጎን ይገፋል። ይሄ ሁሉ የተባበሩት ምን ለማድረግ ቤቱን ለመጣል ነው። እና ግን አልወደቀም አለ። ለምንድን ነው ያልወደቀ? አንደኛ ልባም ሰው ነው የሰራው ልባም ሰው ደግሞ ምን ላይ ሰራ? እንዳይነቃነቅ አድርጎ በአለት ላይ ስለሰራው አልወደቀም ይላል። ይህ እንግዲህ ስለ ሰው ህይወት ነው። ጌታ ስለ ቤት አሰራር እዚህ ነገ ጣጥሎን የምንሄደውን ጣራና ግድግዳ አይደለም እያስተማረናል፣ እየነገረን ያለው። ስለዚህ ቃሌን ሰምተ በስነ ስርዓቱ ተግባራዊ የምታደርግ ከሆነ እንዲህ ትጸናለህ አለ። እንደ ዝናብ የሚወርድ መከራ ቢወርድብህ፣ እንደ ጎርፍ የሚያማታ መከራ ቢገጥምህ እንደ ነፋስ የሚወዛውዝ መከራ ቢገጥም አትወድቅም ነው። ስለዚህ አሁን በዓለም ላይ ዓለምን ያናወጸ ዓለምን እየገፋ ያለው መከራ አይገፋህም ነው። ስለዚህ እኔና እናንተም መከራ በዓለም ላይ እየወረደ ነው ያለው እናውቃለን። በሌላ ጊዜ ሁላችንም አማኞች ነን፣ ሁላችንም የእግዚአብሔር ወዳጆች ነን፣ ሁላችንም ጠንካሮች ልንመስል እንችላል። መጠንከር ያለብን ዛሬ ነው። እንደ ዝናብ የሆነ ሐዘን በላያችን ላይ ወርዷል። እንደ ጎርፍ የሆነ መከራ ወይም ሐዘን በደጃችን እየጎረፈ ነው። እንደ ነፋስ የሚነፍስ በይበልጥ ደግሞ እሱ ነው። እኔን ያሰለቸኝ እሱ ነው። ነጋጠባ የሐዘን ዜና፣ የሞት ዜና፣ የዜና የሞት ታሪክ፣ የሞት ቁጥር ይህንን አንስማው። ይሄ ይረብሸናልና ስለዚህ ይሄ ካላናወፀን ይሄ ነው ዝናብ፣ ጎርፍ እና ነፋስ የተፈጥሮ ጣራና ግድግዳ ሰው ሰራሽን ነው የሚያንቀሳቅሰው። እኔና እናንተን ግን ዘመን የሚያመጣው መከራ እንደ ዝናብ የሚዘንብ እንደ ጎርፍ የሚጎርፍ እንደ ነፋስ የሚነፍስ ዘመን የሚያመጣው መከራ ነውና ከዘመኑ መከራ ተጠብቀን በእግዚአብሔር ቸርነት እንድናልፍ እግዚአብሔር በቸርነቱ ይርዳን። በያላችሁበት እግዚአብሔር ያጽናችሁ። ሃይማኖታችሁን ጠብቃችሁ ይህን የመከራ ቀን አልፋችሁ የብርሃኑን፣ የደስታውን፣ የሰላሙን ቀን አይታችሁ ሁላችንም በአንድነት አይተን አብረን ለማመስገን ያብቃን። እግዚአብሔር ይህን ስላደረገልንና ከዚህ ሰዓት ስላደረሰን ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። እናንተንም በያላችሁበት የእግዚአብሔር ጥበቃ፣ የእግዚአብሔር መጋቢነት አይለያችሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።